السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النهاردة هقدم آه، طريقة آه، فك تشفير آه، الفلاش باك برو خمسة build تلاتة خمسة خمسة واحد من خلال ال VMware والأولي ديبوجر دوت ال VMware اللي أنا بستخدمه أو الويندوز الوهمي وندخل نشوف مع بعض شرح سريع أتمنى إن هو يفيدكم أولا عندي البرنامج أهو تعمل له install راح جاي مثلا آه، نفتح اللي هو ده نعمل له ثانية واحدة أكبر عشان الصورة تكون واضحة نيجي هنا نعمل run as administrator اوكي طلب مني هنا serial number زي ما انتم شايفين ادوس continue يقول لي filled أس إكس كونتينيو أروح على هيلب أروح على اباوت دوت ال build بتاعتي ودوت ال version بتاعي تمام نقفل ونروح على نقول ديباجر run as ادمنستريتور اوكي 32 تمام هنروح رايحين على file open هنروح جايين على C بروجرام فايل بلو بيري سوفت وير فلاش باك برو 5 ننزل عندنا هنا ال recorder وال player. هنختار الأول player بعد ما اخترنا ال player هنروح على breakpoint جايبين الاختيار دوت اللي هو ال entry point ده كده احنا بقينا في البرنامج الاساسي نروح جايين دايسين right click ونروح على go to او control G بعد كده نروح كاتبين الكود التالي الكود التالي هتلاقوه برضو موجود في الكومنت او في ال description صفر صفر خمسة B سبعة تلاتة اي e. اروح دايس اوكي هو دوت الكود نطلع فوق شوية هو ده الكود المسؤول عن ال license في البرنامج اروح جاي مغير حرف التسعة اللي هو حرف التسعة هنا اروح جاي مخليه حرف ال B كده الكود اتغير دايس control P تظهر لي الصفحة ديت راح جاي هنا عامل باتش راح جاي مختار البرنامج اللي هو بلاير راح جاي هنا أه... كراين شير امبابي هي طويلة شوية بس مش مشكلة الاسم اروح جاي جاي داي save قال لي ال patch done. اروح جاي اقفل آه، ديت واعمل آه، دوتش من هنا اروح جاي آه، افتح مرة كمان اوبن بدل ما هختار player هختار المرة ديت recorder شايفين والبرنامج بيفتح وهو بيفتح ما طلبش مني اي serial number ما طلبش مني اي تفعيل ما طلبش مني اي حاجه دخل على طول واداني شاشه ال recorder ان انا ايه استخدم البرنامج في ساعتها ومفيش فوق كلمه unlicensed آه يعني هيشتغل معاكم كويس نقفل ده نختار كلمة recorder هنا وندوس open نرجع تاني breakpoint. ندوس هنا مرة وكليك وجو تو أو control G نروح جايين أه نكتب zero zero. آه، أربعة أربعة B خمسة واحد D code موجود تمام طالعين فوق شوية ده نفس الكود اللي احنا غيرناه شايفين انتوا رقم تسعة دوت رقم تسعة دوت هنخليه حرف ال B اللي هو هنا نخليه B وهندوس اوكي بعد كده ندوس cancel بعد كده control P بعد كده patch انزل نعمل click هنا على recorder وبعد كده هنغير الاسم نخلي crack by شهاب بيبي وندوس save patch done جايين هنا قافلين يقول لي بجر من الكروز دوت البرنامج بمنتهى البساطة يعني كمان crack طبعا الاتنين دول احنا مش محتاجينهم او الاصدار القديم احنا مش محتاجينه جايين مسحينهم كده اهو بالمنظر دوت نفتح الكنترول بانل بتاعتنا قصدي ال C او الملف folder يعني اللي موجود في البرنامج هنروح هنا سي يوجو فايل وبيري جايين هنا عاملين لدوت آه shortcut لل desktop آه، وعاملين لدوت shortcut لل desktop بسيطة تمام كده آه دلوقتي تقدر تستخدم البرنامج بمنتهى سلاسه وسهولة من غير أي تفعيل مش هيطلب منك تفعيل نهائي آه، ومدى الحياة آه، لو حد حابب يعرف آه، طريقة فك الكراك بالتفصيل الممل يقدر يبعتلي رسالة برايفت له يعني علشان أنا حاولت إن أنا أخلي الفيديو مدته قليلة وقصيرة نشوفكم على خير